Всем привет! Всем привет! Сегодня мы играем игра Ботаник! Да, сегодня мы будем играть игра Ботаника, но это хотим попробовать. А что там у нас за чудики? Ну, мы видели примерно, да? Да. Кто-то играл, Богдан смотрел. И да, мы решили да, тоже попробовать. Там такая палочка летающая. Да. Ну, давай попробуем. Такой орех жирный. Жирный орех? Ага. <laughs> Так, вступление у нас идет, да? Ой. Это вступление. Не нажимается ничего. No. Ну. Тык -тык -тык. Угу. Лягушка по... Лягушка, вот, часть груши похожа. А -а Часть груши. Ну, похоже, да, все такое странненькое, интересненькое. Ага. <laughs> Круг и растет. Ну, семена они круглые, да. Да? Представляешь, <laughs> да. да. У многих, да. А? Ботаник. Да. Или ботаник, непонятно. Наверное. Вот это вот. чудики, да, играть? Да, вот рыжка. Так. Да. Все, это уже игра началась, ага. да, у нас? Вот. <laughs> Вот светится. Луна у нас, да, светится? Ага. Так. О. Я, наш... я нашел семена какие-то. Еще одна тропа. Где? Ну вот. Ой, паук. Черный такой. Что он будет делать? Он, он кушает их. А, он ими питается, да? Да. Вот это да. Он это похоже... Огромный. Огромный прям, да? да? Это похоже на черную дыру с ножками тоненькими. Тоненькими, тоненькими. А, убежала. Разозлился. Уи! Бумс. Бедная птаха. Не достал. Это орех. А, и это вот как раз вот наш герой, да? Да, вот это же. А, в общем, эта семечка всех посвятила. О чем шла? Надо опять посадить. Ну, видишь, выросло опять дерево. А Я так понимаю. А, -а, -а. Это... это ему привиделось. Ага. В общем, это семечко э, дало ему вот это. О, веточка! Ага. Я про вот эту палочку. Гриб. Грибочек. У Это тоже какое-то семечко, да? Ага. ага. Он говорит своим друзьям, о, он цветной а, он, стал. В общем, этот, хранитель этого семени стал, да? Да, да, да. Понятно. И... Бумс. Ну, это три пера. А, это наша первая миссия, да? Ага. Ну давай искать. Куда нам идти? В общем, по веткам нам надо ходить, да? Туда давай. Давай. Ого. Мы передвигаемся по веткам, да? Все, все на дереве происходит, э, получается. А куда дальше? Не знаю. Что-нибудь ну, нажимай. М, жук какой-то. Еще нужно. Это Еще пчелы. Ого, толстая какая за таким листиком. Листика. Ой, перышко, перышко, перышко, Бом. Сейчас. Сейчас. Каково мы направим? А, никого не надо направлять. Лови, лови, лови. Поймал! Эй, эй, эй. Кто у нас самый маленький может туда пролезть? Ну, давай его Вот это да. Размерчик. Давай Ракушка. попробуем. <laughs> А где же там, интересно, хранится это перо, если он... Давай его попробуем. Да, да. И где он? Он пролез. Давай маленького. Давай. Как все <laughs> интересно получается. Смотри. Зу! Жук! Ну больше никого нет. О, смотрите, что-то появилось. О! Смотрите, карточки. А что это за карточки? Для чего они нам? Они нам помогут потом, да? Или мы Не знаю. Себе... Просто а, собираем. Офигеть! Юра! Мама! А, Она так жила! А, врагушки. Ой, это что за чудо там? Улитка. Привет, спасибо Я его пропустил. А, мы его тоже собрали, да? Прикольно. Да. Сейчас пойдемте. Ну это третье. О, смотрите, чутик. Угу. Чутик. Смотрите. Какой чудик? Э Показывай. О. Пам-пам. Он пришел. <laughs> О. Яблочко. А это яблочко? Ну, еще хуже. Два яблочка. Волшебно... Ого! <laughs> Тыква! Вот это Тыква, да. тыква! О, Хэллоуин. <laughs> О, как у нас трека. А там, смотри, под листиком наверху чьи-то усы или, или кто-то вот сидит. Да? Да. Кто это? Паучок? Паучиха. Бум. да. <laughs> Ой, какие веселые здесь. Ужас. Это тоже в нашу копилку чудо? Или нет? Да. тоже нашли чудо короче. Ну, сколько мы нашли уже живности? Давай наверх пойдем. Давай, нам надо... А сколько нам нужно еще найти перышек? Перышек сколько нам надо найти? Одно? Одно. Одно Давай. Пусто. Пчелка Чего? летает. Такая пчелка. Mm. И, и страшно с ней встречаться, с такой пчелкой. Нету. Пойдем в другое место. Пойдем. Какие-то точки белые. Где мы там еще не были. Так, налево? Пойдем налево. Ну, какой-то чудо-паучок непонятный. Давай его. Зачем? Надо как Иди вот сюда, налево, да. Да, это последний. Мы там не были, да, еще? Получается, наверху были. Mm. Давай наверх. Давай куда-нибудь. Нам надо же искать перышко. А, Тут это за что? листиками. Есть? Какой-то а там усы чьи-то видно из-за ветки не нажимается? Да, вот это вот прям. Не, это волос. Кто? Волосы дерево? Ага. М -м -м все, больше ничего. Ну ладно, я ушел. Пойдем туда. сюда давай, давай, там пусто. Собаки! Ого. Бы -бы -бы -бы -бы. Ну, злюки какие. Кого-нибудь отправляй. Не впечатлило. Давай, грибочек. Какие уникальные здесь бутылка. Давай его. Ладно, последний. Веточка осталась. Нифига себе. Вот это да. Еха! Ура! Мы, мы выполнили все, мы все нашли. Да. Ура! Да-да-да-да-да, мы победители. Да, да, да, да. <laughs> Тут еще где-то гнездо должно быть. Чье? А как нам этого чудика найти? Где он э, упал? Внизу? Вниз? Вниз нам Давай. Ну, пойдем уже выполним. Вот, давай ему отдадим все перышки. Тин Давай, улетай, улетай, нам пройти надо. Смотрите, что он будет делать. Странно. Ура! <laughs> Потому что и, и делает сальто. Угу по-моему. Их много там, да? Или пять? Ну, какие-то грибочки. Тра-та-та. Ух ты. Колоссальный. А, он с ним разговаривает. Ага. Ой-ой-ой! Блин. Что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой! Ну что, гипноз, что ли? Да. По-моему. По-моему, гипноз. Птичка. Это сама, что ли? Да. Это не я, вот. У М -м, Нормально. Волшебные грибочки какие у нас попались. Ну, вот это да. Так, у нас еще прибавилось, да? Животных. Так, а что нам дальше? Нам вниз нужно, да, идти? Ага. Куда? Вниз? Да. Ну, давай что там у нас Опа. Опа. Ой, бум. Ты кто? Чудо-юдо. Орешек. Mm. О, опять это чудо. Да, В давай это чудо. лучше. Что, чудо давай чудо? сюда пойдем. А он туда побежал, не надо нам туда? А -а. Ну потом давай. Или он просто рассказал, что этого чудика видел. Чудик это видел. Да. А? А -а -а сейчас раз и... Карта! Это карта? Да. Это вот, где точка, это мы. Вот, вот черепок, а это значит тут смерть. Это, это черный чудик, да? Ага. Угу. Ну, наверное, сюда нам нужно. Давай идти. туда пойдем. вот тук-тук. Это что? Давай потом пойдем. Что наверху, а, давай. Ну, ладно, а ты назад вернулся. Я знаю. Давай что? Вниз? Давай что наверху было? Тихо. Что там у нас наверху? Мы за тем чудиком пойдем, который у нас врезался? Да, а да. А зачем мы вниз спускались тогда? Не знаю. А, <laughs> мы просто гуляем, да? Ага, я просто... Я просто... Они от мышки Вишен, Вишенки какие-то, да? Они... А, а что это за... Замок! Я... Что? Надо ключики собирать. А что там будет? Интересно. Джим! О, смотрите! А это мы за ключиком туда полетели? Ключик! Ключик! Да, Отдай ключик нам! отключат, дай. Ой, ну куда-то. Ух ты. Ну тут полный релакс. Это вода, что ли, получается, да? А он не достает? Ух ты. Вот это да. Это надо ему что, чтобы он этот? А, это своеобразным образом у него изгибаются эти, и он поймает нам ключик. Угу разных сторон нужно пробовать, да? Получается. Угу. Ну давай, поймай нам ключик. Ну что ты? Так нечестно, нечестно. Так, дай ключ. Ключ дай. Блин. Так он дальше, видишь, не растягивается. А, все, есть! Ура, ключ наш! Ура, ура, ура, ура, Да, я по... Я... Ого! Пять ключей! <laughs> А где мы найдем пять ключей? О, а, это как такси. Отвезло а <laughs> туда, привезлось обратно. <laughs> Пчелка. Я видел видео, он оттуда вот оставал полчаса. Да? Ага. А, я Там джин в, в этой. в этом. Джин. Да. А что он делает? Ого! Вот это Илш. На, на каштана он похож. Да, Э, этот малыш какой бресался, этот каштан. Вот, см смотри. Вот сюда их вернуть нужно, что ли? Нет. Или что это? а, это вот наша перышко, которая с нами, да? Это его семейство? Да. Мам! Вот, смотрите. Мама! М? Я видела. Молодец. Сейчас кухня. Я не понимаю. Угу. Не надо воду молотого. Так, что там у нас? А для чего мы? Популяцию мы увеличиваем? Не, я, что? Для, я для хочу что-то показать. А, ну, а что это будет? Ты хотя бы чуть-чуть имеешь представление. Mm. Потому что это делать нужно. Ладно, пойдем наверх посмотрим. Что наверх? А где нам ключик еще найти? Вот, смотри, видишь это пятно? Да. Давай а ну, сначала. Ну, вылупляются вот эти вот с перышками летающие штучки. Ага. Папа. А смотри вот это. Бум. Ну, это, это, это какой-то белый. Что-то что что-то уникальное, да? Смотри, палочка. Вижу. Животная палочка. Это не Животное, насекомое. Ну вниз, наверное, спускайся. Ну давай. Ну, ну не, не, не, ну, может быть, Еще мы да? везде побывали. Аллейка это зачем нужна, не знаешь? А, -а. Да. Ну иди вниз. Пять ключей, это шесть сегодня только один нашли. А вот улик какой-то не надо. А, мы можем прыгать, да? А? Тудук, тудук, тудук. Улитка нам не поможет? Может улитку, нам, может улитку надо сюда пригнать, и улитка нам поможет? О! Подойдет поближе. Иди покушай, иди, иди покушай, давай. <laughs> Уже на пути плямкает. Ням-ням, как вкусно. Ну, кушай, конечно. А ну, прыгай на нее. Хочешь? Ну, вот так. Вот. Ключ. Ключ. Где? А. А нам наверх как-то нужно, да? Или через низ пройти? Сейчас, вверх. Ну вверх. давай прыгай. Блин. А, это красный еще какие-то, да? В общем, здесь обжечься, наверное, можно, да? Или как? Ну, я не... Я не... Давай, пробуй кого-нибудь. Смотри. Давай. А, пар здесь. А ага. А попробуй вот этого грибочка. А, грибочку я понимаю, да? Попробуй палочку. Палочку. Не, я не могу никого обхватить. Никто не идет? Нет, это надо специально чубиков. Ну, вот, это. этого. Да, туда. Туда сакать. Туда, туда. Вот сюда, чтобы он ключик нам дал? Да. А, -а, -а. а теперь этот э, чудик полетит, да? Или он должен упасть? Нет! Блин. Ну тут много больше. Блин, чуть ты мог помочь. Ну, направляй его туда. Видишь, ты же можешь чуть-чуть направить его. Не наверх, а вверх. Сложно! Ай, давай, давай. Есть! Есть! Второй ключ! Чем нам туда больше не надо. Вообще Иди, не давай надо. вниз. Вот. Не было, да? вот мы открываем карту. А, значит, еще получается, да? Ага. Давай. Теперь идем туда. Давай. А то тут до чудо нас слопает. Какое? Черное. Черное чудо нас слопает. Ого. Ого. Вот это он прожора. Вот это он. Ну, давай наверх пока. По Нет, очереди. Давай вниз. Давай, не забудемся. М-м. Ну, колючки какие-то. Они нам не нужны. Ну, мы а! <laughs> ну, ну, прыгать не умеем, да? Привет. Но, ну, ух ты. Он захотел его в камень. М-м-м, ну, там она на свою печальную историю поведала, угу. да? Ну, давай, пойдем дальше посмотрим. Ой, сюда, подожди. Может, ты нам понадобишься. Или кто это? Или это Гройд? О, круто. Музыка, потанцуем, попляшем. <laughs> Такой маленький прогноз. Музыка, музыка, музыка. Вот сколько у нас. Угу. Включи. Так, вот. Так. Из... Ого. Чурик какой-то. Блин, замерз. У! Давай скорее. <laughs> Это получается, да. Ну, горка, горка, катается, чудо это. А он что, за нами пойдет теперь, да? Не. А, он здесь как этот сторож охраняет. Ага. Еще ключик есть. Так, у нас Уже три. Еще два нужно, да? Давай наверх. Пойдем. А, мы вниз ходили, да? Нам... Э, мы а, тут были. были. Мы только были. вниз. О. Какой-то тоже сюда. Нашу копилочку. Я знаю. А, мне песни поют, да? У нас был Подождите. Хор. Может, они нам ключик принесут? Все песни. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Надо их вот так, вот так вот, чтобы они были. А, все? Да. Ну все, он поет на все. Давай этого. Кто там у нас замолчит следующий? Вот наверху замолчал. Маленький. Угу. А вон еще один сидит, вообще молчит. А, Справа. спасибо. Давай. Давай. Пой, пой, пой, пой, пой. Ух ты! Он, нас, он нас перевезет? Нет. См... Э. Ужас. <laughs> Забирай. Нет, нет, не впечатлило О, не успел. О, чуть его не съел. Угу. В общем, э, этот Последняя. Будечка наша, да? Нет? Он что <laughs> Он сейчас мой язык оторвет. Давай, давай, тяни, тяни, тяни. Может нажимать на него надо? А, а. а э, это детка за репку. Репка, да? Тянем, потянем. Вытянули. Язык случайно не оторвали? Иху! Наверное, оторвали, если радуются так. М-м-м. Все, замолкаем и пойдем дальше. Замолкайте! Певчие Много у нас уже животных собралось. Учихай. Угу. Так, нам один О. ключик осталось, да? Давай наверх идем. Да, нам... Нет! Мы тут а, были! Ну, мы только пришли сюда. А куда нам? Назад, да? Угу, давай, давай. назад. Мы тоже здесь были. Так, идем туда. Вниз тогда. Тогда вниз. Вот, смотрите. Смотрим, давай. Смотр... Что там? Смотрите. Смотри, Богдаша показывает. Ну, что здесь? Там. Что? что здесь? Звездочка упала. Да. Дерево. Угу. Звездочки вырастают. говори. Всем привет! Камила к нам присоединилась, да? Вот, вырос в леде. Это он нам историю рассказал этого леса, да? Ага. Наверное. Да. Можно еще раз, раз дополнительно послушать. Мы тут были, я вот только вниз пошел. А мы Наверх только... мы ходили. Вниз только не ходили, да? Я были, помню. Были. А куда нам? Не знаю, а там не пройдем, там это чудо черное, да, стоит? Угу. Не знаю даже. Я не, не знаю. Давай, может это чудо нам вытащит ключик. Ключик нам дай. Ключик нам дай. Вот это он прожора. Слышал? Что за... Ну, червячок это совсем мелочь. Для него после такого жучка. Вот мы ищем, ищем, ищем, ищем пятый ключ. Я. Опа. А вот тут мы не были. Были они. Были. А может вниз вот сюда нужно идти? Да. Там веточка. А, мы были вниз. Вот это. Где же нам найти пятый ключик? Я, я не знаю. А ну по листикам по поищи. За листиками не будет нигде? Нет, это у кого-то где-то потом. то А может это черное чудо съело? А снизу мы не пройдем его? А? Снизу? Да. Не а -а. пройдем, не получается. А. -а. Иди наверх куда-нибудь. Может, опишь Ну иди, попробуй. Не знаю я даже. Мы уже, по-моему, везде мы были, тут... были, да. А мы не пройдем, да? Выше? А может назад? Пойдем, попробуем. Все, теперь мы будем бегать по этому дереву. Так. За, завер... А вот здесь что это за воронка? Ой, а, мы тут были. А кто вы? Ну, это, это чудо. Вот что это, это я не знаю. Вот она улетела туда, может туда надо было идти? Может она тогда... Я вот не знаю, что за воронка. За белым чуриком пойди, затем уже улетел туда в сторону. Может он нам что-то отдаст? Может а, быть, почему он туда улетел? Он висел, висел и улетел. Ну, посмотри. Может, Эй, куда? Ну, он тут улетает. А, он здесь просто был, да? Угу. Вот, смотри, может здесь что-то будет. Ну, а тоже еще одно белое. Жаль. Жаль. Очень жаль. Ключ! Все, опять сказала! Еху, мы нашли. Бегом открывать. пошли, что там? Э, э, орешек. Орешек был? Ты же говорил джин. Или ну, внутри. А, внутри джин, давай орешек, орешек. Мы а мы туда не ходили. Давай посмотрим. А, а, ходили мы туда. <laughs> Давай попробуем открыть. Так, где наши ключики? Вот они. Хороший замок такой прям. Иху, вот. вовнутрь, да? Джин, что ты нам расскажешь? Вопросик. Раз, два, три. Вопросик. давай вот это. Давай вот это. Ну давай. Музыка. Он хочет быть музыкантом, да? что купил? Не знаю, плохо, я хочу. Это что там написано? О, О это они сейчас будут выступать здесь, да? Будет концерт. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пляшем, пляшем, пляшем. Это он хотел попасть на концерт? Сколько? А, будут бабочки, наверное. Да? Все, назад. Все. Концерт окончен. Давайте сюда. Грибочек теперь. Смотрите. Ра-ля-ля-ля. Смотрите. Ух Качельки-карусельки. Раз, два. А, это нужно э, раскачивать, да? Давай, давай, давай. А почему она не катается? Мама, посмотри-ка. Mm. колесо обозрения такое, да, веселое. Ура! У... О! А это каждого желания, получается, да. выполняет, да? Ага. Смотри. Угу. о ой ой ой Так а че? Нифига себе. Ого-го. Это а он летать хотел? Звезда? Смотри. Смотри, Уно. Би-би-би-би-би-би-би. Это человек. Ну, не важно. Человек! Ей! Смотри, смотри. А! Последняя У нас же еще два желания. Смотри. Подарочек. Дун -дун -дун. Палочка это. О, смотри. Снег! Ого-го. Он хотел зиму. Дед Мороз! подарочки привез. Вот это подарочек. салют, салют, салют, салют, салют. Юху, елка. Я думала, салют будет. Такой прям баба, прям салют. Последнего. Давай. У него вопросик был, да? Ага. Паук! А, это ну как его обойти, спрашивают, да? Что делать? Ба... Классно. Иху, можно пройти дальше, да? Ага. Ну, разозлился. Он следом. он а, Сколько их здесь еще? Ужас. А, упали! Так вам и нужно. Так, так, так, так, так, так, так. Бумс! Все, мы Фу. прошли, да? Да, э вот уже... Это его голова! Да? Вот этого, это его голова. Ммм, это ему голову нужно пускать, да? И... Все. Ладно, мы будем первую... Тоже скоро все рассказываю, да? Да. Все, мы Джин открыли. Вау. Будем заканчивать первую часть. Э, ну да, давай. Тоже Будем... этот Будем Саша делай Молодец. Ой, Дед Мороз у нас такой шикарный получился. Точнее, в коллекции. Музыка, музыка. Ну что? Если понравилось, это Ставь игрушка. лайк. И подписывайся на, на мой канал, канал. Богдан Лайф. Это первая а серия. А Всем а пока! Всем пока! Пока. пока. Пока. пока.